один есть. топовый дамаг! копилку. противник. Еще один, и воином будешь. Стой! Есть три фрага! Ах ты ж, блин, св, шв, ар, арта. Куда поехал? Чемодан забыл.